магнит талаасында ток бар өткөргүчкө таасир этүүчү күч эмне менен аныкталаарын билели электр чынжырын жаап реостаттын жардамы менен чынжырдагы токтун күчүн жогорулаталы өткөргүчкө таасир этүүчү күч күчөйт көптөгөн эксперименттердин негизинде магнит талаасында ток болгон өткөргүчкө таасир этүүчү күч чынжырдагы токтун күчү менен түз пропорционал деген тыянак чыгарылган магнит талаасынын интенсивдүүлүгүн жогорулаталы ошол эле учурда ток менен өткөргүчкө таасир этүүчү күч да көбөйөт так жана катуу эксперименттер ток бар өткөргүчкө таасир этүүчү күч магнит индукциясына түз пропорционал экенин көрсөттү магнит талаасы өткөргүчтүн магнит талаасында жайгашкан бөлүгүнө гана таасир этет эгерде өткөргүчтүн узундугун кыскартсаңыз анда өткөргүчкө магнит талаасынын тараптан таасир этүүчү күч да азаят демек ток өткөргүчтүн узундугу канчалык узун болсо ага таасир этүүчү күч ошончолук чоң болот